e eh, boy ke boy wow boy nu fadde ngi boy e kan blaka ayi ah, iya, mala blaka sen boy mala ko gaire ki boy blaka sen holo dala jesus is boy mo dala bu su wantara tendi la ngol mo jomo boy e blue boy tembi boy yo jomo tendi boy ima dai mo bala yo ni ni boy tendu bu inyan ga sa dala ko lo ginu mo hesa mo la won ken boy man talu man boy son mo ye buye man dore ma fe ko de hanga kamo suma mag bi bi ne wa sa mo ki dole fal a ah, fal wala ya, len ko mo ye buye Ay. O sa magbig sa mo dugo, big mo ako ginagdaw. Ay, pala ulo ka. Big, big mo magam. Big, big ba kayo mo? Big niyo ng kwarta. Ano kubo chop reklam lere? Sa Boy, I'm a big boy. big Most of them here, most of them me black black. me when you feel when you go and me harvest. But black big boy. way am Way A few moments later. Wait, wait, wait, Gue, gue itu teman nang gue, gue makan gue, mana nggak nyoba jual report gue. Gue ini banyak nang gue, main rumah regal dah ya nggak start mau gue di gue. Gue teman gue ini dah ang nyom nyar Ale big, hey, teman nang gue big, lalan. Gue belu lu gue pas gue ini gue. Ale, nyira, ya nyira. Eh bah, boy bëgg a jaay dof xama da sax boy beelulu mati mais ma tëgg ma dimbale boy ay dimbale ya, ah, boy beelulu boy bi man yi léegi ya dimbale Mana re Hai. amon nan la ay ah lo ma gis mu numa em ni lo mo tax nga tax yi boy Hai. Lagi boy ay laaji da sarlem ay ay laaji da boy bi sikkel boy bi bi sikkel boy bi nga